Lefke Avrupa Üniversitesi baharı birbirinden ünlü konuklarla karşılıyor. İşte konuklarımız. Kahkaha tufanı için hazır mısınız? Sabah Tümer. Son zamanların başarılı ve beğenilen oyuncusu Mehmet Günsür. Spor yorumculuğuna yeni bir renk getiren deneyimli spor adamları Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönülleri fetheden Ezgi Mola. Bir başka genç ve güzel yetenek Birce Akalay. Bitmedi. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Kenan Doğulu. Lefke Avrupa Üniversitesi. güzelliği otururken görmek de ayakta görmek arasında fark var tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok zarifsin. Yani çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kız arkadaşım burada ama bir şey demez umarım. Kız arkadaşın neredesin? Yok. Ayrıldı benden herhalde şu an. Kaçmış olabilir mi? Bence kaçsın ya. Ama sen hep Lefke'de kal. <laughs> Denerim bir gün. tamam, teşekkür ederim. Merhaba herkese. Şimdi oldu. Hoş geldiniz. Kendi okulumuzmuş gibi rahat edin. Ben nereden başlasam bilemiyorum şu an arkadaşlar. Gece saat 1'e kadar setteydim. Saat 2'yi buldu eve gitmem. Sonra sabah 7.40'da uçakta olmam gerekiyordu. 7.40'da uçakta olmak için 6.40'da evden çıkmam gerekiyordu. Ne ara uyudum, <laughs> ne ara hazırlandım bilmiyorum ama çok keyif aldım buraya geldiğim andan itibaren. Çok güzel karşıladı Kıbrıslılar beni. Burası zaten nasıl güzel bir kampüsümüz var. Bu nasıl güzel? Yani benim hiç böyle bir kampüsüm olmadı açıkçası. Yani bir ara İstanbul Üniversitesi'ndeyken böyle evet Beyazıt güzel kampüs de ama yani hiç böyle bir kampüsüm olmadı. Şanslısınız. E nasıl gidiyor hayat? <laughs> e, öyle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. E, değerli eğitimciler herhalde değil mi? Eğitimci kadrosu çok teşekkürler hocalarımıza. E, öğrenci arkadaşlarıma. Teşekkür ederim. Ee, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar o kadar hortlak gibiyim şu an. Nasıl toparlayacağım? Hadi bir yerden başlayalım. Siz bir konu atın ortaya oradan başlayalım. Çünkü gerçekten alışılagelmiş e, söylemlerim yok. Biraz eksik geldim galiba bugün. Her zaman çok konuşuyorum. Sizden başlayalım önce isterseniz. Var mı sormak istediğiniz bir şeyler? Nasıl olsa sohbet açılır. Buyurun. İsminiz? Nuray. Oyunculuk hayatınıza nasıl başladınız? Oyunculuk hayatıma nasıl başladım? Çocukken başladım aslında oyun oynamaya ben. Ee, ama oyunculuk okumayı seçmem lisede oldu. Ee, 13 sene bale yapmıştım. Ee, balede sakatlanınca, konservatuara giremeyeceğimi görünce, anlayınca e, sahneden kopamayacağımı e, hissettim ve o dönem e, Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Lisesi e, yanlış hatırlamıyorsam ya da onlardan bir iki tanesi de bir tanesi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumaya başladım. E, sonrasında biraz küstüm tiyatroya, e, eleştirmenlik okumaya karar verdim. İstanbul Üniversitesi'nde gittim, tiyatro eleştirmenliği, dramaturji okudum ama orada da hiyerarşisiyle pek barışamadım okulu. Üçüncü senesine gelmeden ikinci senesinde dondurdum ee, üçüncü senesinde de konservatuarda tekrar sınavlara girdim. E, Haliç'te konservatuarda tiyatro okumaya başladım tekrar. E, Haliç'teki e, eğitim sürecimin işte birinci yılıydı. Dizi kariyeri yavaş yavaş başladı. E, böyle yani kısa özet olarak geçmiş oldum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı sorusu olan? Buyurun dövmeleri dövmelerim e, yani hepsi böyle belli başlı zamanlarda yapıldı. Hiçbirini birdenbire yaptırmadım. İlk dövmemi 17 yaşında yaptırdım. İlk kelebek dövmesiydi. E, hepsinin de benim hayatımda benim için özel anlamları var. E, böyle bir koordinasyonları da var kendi içlerinde. Öyle. Ben teşekkür ederim. Aranızda hiç e, oyunculuğa merak sarmış var mı? Kimse Kimseler. Var. Yukarıda bir kişi görüyorum. Başka? Yani oyunculuk hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa ben onun için geldim. Onun için buradayım. Var mı sorun? Yok peki neden konuşsak acaba? Hmm, ben nasıl konu açsam şu Nereden açsam? Peki üniversitelerin bölünmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kazık mı sordum? Var mı fikri olan? Bir şeyler demek isteyen. Merak ediyorum düşüncelerinizi. Yok. Peki. Hangi dizileri en çok seyrediyorsunuz? Buna ses çıktı bayağı. Üniversiteler çok umurumuzda değil yani. Final. Estağfurullah hoca değilim de daha. Ee, yani şimdi sektörün nasıl diyeyim kanayan yarası biraz aslında reyting dediğimiz şey. Ee, çok uzun süreler çalışıyoruz. Ee, bunun karşılığında da çok uzun sürelerde işler çıkarıyoruz. Yani neredeyse bir sinema filminden daha uzun. Bazen 170 dakikayı bulan dizi bölümleri ki dünya standartıyla epey üstünde. Ee, aynı zamanda çok acımasız da bir tarafı var maalesef televizyonun. İşte reklam gelirleri, uzun süreler, yanı sıra e, maalesef kazançların eşitsizliği gibi gibi gibi. Ama bizim final yapmamızın sebebi bence senaryo ile alakalı. Yani çünkü başrol senaryonun ama bu spesifik senariste de bunu yükleyemeyiz. Çünkü düşünsenize her hafta bir sinema filmi uzunluğunda bir bölüm yazmak zorundasınız ve seyirciyi televizyonda tutmak zorundasınız. Bu çok zor. Bir bedelsiz bir şey televizyon. Yani evinizde oturduğunuz yerde, elinizde bir kumanda. İşte kimi evet yani bir bedel ödüyor bunu ama e, çok küçük bedeller bunlar. Televizyon evimizdeki en ucuz eğlence aracı baktığın zaman. E, dolayısıyla e, süreler de bu kadar uzun olunca ister istemez e, şartlar zorlanıyor, hikayeler zorlanıyor ve seyirci de bazen tutunamıyor. Bizim seyircimiz de çok tutunamadı gibi hissediyorum ben. Yani bir yere kadar evet tutundu ama bir yerden sonra tutunamadı diye hissediyorum. Hmm, böyle yani final yapmamızın sebebi birazcık bu aslında reyline baktığın zaman. Buyurun. İsminiz? Efendim? Ebu. Ebu. Ha. Hebu. Ha. Ne demek? Var olur. Süpermiş. Neye göre değerlendiriyorum? <clears throat> Daha önce yapmadığım ya da deneyimlemediğim bir şey olmasını tercih ediyorum ilk başta ama olamayabiliyor bazen. Yani yeniden keşfedebileceğim bir hikaye olmuyor bazen her zaman. Çok benzerlikler gösterebiliyor. Ee, mesela şu an oynadığım hikaye biraz olsun, evet birebir olması da işte bundan 8 sene önce yaptığım Yer Gök Aşkın hikayesiyle biraz olsun benim için de benzerlik taşır. Neden? Aşk uğruna bir şeyler yapan bir kadının öyle ya da böyle sosyokültürel yapısı farklı olabilir ama e, hikaye benzerlikler taşır mesela. Ama onun öncesinde bir işte edebiyat öğretmenini oynuyordum. Onun öncesinde bir e, polis, genç polis bir e, kadını oynuyordum. Yani genel olarak yeni bir şey deneyimlemek üzerine en azından heyecanlanabileceğim bir iş olmasını istiyorum ya da bir hikaye. E, zaten okuduğun zaman öyle bir içgüdü ki o, okuyorsun böyle bakıyorsun. Diyorsun ki ya evet ben bunu yapmak istiyorum ya da ben bunu oynamak istiyorum. Yani bizim ruhumuz biraz öyle gibi öyle işliyor aslında. Ee, bir anda içi gidiyor hikaye. Öyle. Ama yani genel olarak evet deneyimlemediğim bir şeyi deneyimlemeyi tercih ediyorum. Diyelim. Rica ederim. Buyurun. Sonra size çıktım. Hürmet yedi kocalarımız. Neden acaba? Efendim? Anlaşılmıyor ne dediğin küçük. Ha öyle mi? Merhaba iyiyim ben. Sen nasılsın? Niye öyle bir ağ ağlak bir surat? Annen izin vermedi değil mi? Ne? Anlaşılmıyor ne dediğim. Peki. Ha. Kimse bilmez canım niye gülsün? Buyurun sizin sorunuzu alın. Oo. Kasıtlı bir soru mu bu acaba? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şöyle, ee, şimdi çok şizofrenik bir şey olur o yani. Düşünsene işte. Ha ama yani hmm, karşımda oynadığım karakter mesela tarihte gerçekten çok etkilendiği ve yaşamış bir kişi ya da kimse olsaydı e, belki isteyebilirdim yani. Hani ama kişinin kendisine değil, oynadığı role yani. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela atıyorum. Kim ee, kim olabilir? Hiç öyle hayranlık duyduğum bir adam yok maalesef. Bulamıyorum. Neyse yani. ben mesela James Dean, evet James Dean olabilir mesela. James Dean'i biri oynuyor olsa James Dean'i James Dean'e aşık olmayı tercih ederim oynayan kişiye aşık olmaktan yani. Ama e, yani ikisi aynı şey değil. Şaka bir yana. Yani çok saçma bir şey olur o. Yani rastlantılar tabii ki olabilir hayatta ama ee, yani sanmıyorum böyle bir şey yaşayan bir oyuncu olsun yeryüzünde. Çünkü ikisi çok ayrı şeyler. Yani bir şeyi bir yerde bırakıyorsunuz, orada başka bir iş yapıyorsunuz. Yani oradaki sen sen değilsin yani artık. O öyle bir şey değil. Ya da hissettiğin ya da yaşadığın şey öyle bir şey değil. Onun için 12 sene eğitim aldım mesela ya da bunun için eğitiliyor insanlar. Gerçek hayatla kurmaca arasında çok ciddi bir fark var. Orada bir hikaye var ve oraya yoğunlaşıyorsun ister istemez. Bunun teknikleri, metotları var Dolayısıyla hani ikisini birbirine karıştırmak çok doğru olmaz aslına bakarsan. Ee, ama dediğim gibi işin şakası eğer James Dean oynuyorsa James Dean'e aşık olmak isteyebilirim tabii ki yani. Neden, neden olmasın? Ya da Chet Baker oynasa mesela. Olabilir. Ama kendisine değil tabii ki yani. Oynadığı kişiye. Buyurun. iletişim yollarını kullanarak <laughs> çeşitli iletişim araçları özür dilerim. Çok birazcık sesini duyabilir miyim? Duymuyorum. Şöyle bir şey yapalım. Şu mikrofonu elden edelim. Tekrar hoş geldiniz işe vermek. Yani şunu demek istedim. Ben birçok kez size hani, ulaşmaya çalıştım, iletişim kurmaya çalıştım sizinle. Bir etkileşim kurmaya çalıştım. Ancak bunu başaramadım. Bunun bir yolu olmalı diye düşündüm ama yolunu bulamadım. Ne yapmam gerekiyor? söyleyeyim. Mesela sosyal sorumluluk projelerimiz oluyor bizim. Bu projelerde hani böyle büyüklerimizin desteğini almak istiyoruz. Ünlü insanların ya da e, sözü geçen insanların sizin de hani, geçmişti. Ancak ben size hiç ulaşamadım. Çok üzüldüm. Sen bunu e, her zaman mümkün olmuyor e, sizlerle birebir sürekli iletişim halinde olabilmek. Mamafik bunu yapabilen insanlar var. Yani birlikte çalıştığımız insanlar. Bunlar kimler? Menajerlerimiz, basın danışmanlarımız, ajanslarımız. Onların mail adresleri var. Ulaşım, ulaşım, ulaşım iletişim bilgileri var. E, bunlar internette mevcut. Buralara mail atıp e, ya da e, gerekli kişilere eğer elzem konularsa yani ben Birce'yi çok seviyorum demek için aramak orayı mesela atıyorum. Ama bunu sen yapıyorsun diye demiyorum. Yapabilen insanlar var. Onlara da sonsuz sevgi ama e, onlarla çalışan insanlar ve orası da biliyorsun da çalışan bir yer. O yüzden ayıp olur ama böyle meselelerle alakalı gerçekten hazırladığınız projeleriniz ya da vesaire varsa bunları mail yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. Yani en azından birlikte çalıştığım menajerime e, basın danışmanlarına ulaştırırsanız biz projeyi alır, değerlendirir, olup olamayacağını, yapıp yapamayacağımıza karar verebiliriz. Çok dürüst konuşuyorum bu arada, hiç, hiçbir şey abartmıyorum. Ondan hiçbir şey var. Tamam, şahane yani bu yolu deneyebilirsin. Peki bugün bir iletişim için bir e-mail vesaire tabii ki alabilir. çıkışta alabilir tabii, miyim tabii, sizden? Tabii, tabii, tabii. Teşekkür tabii. ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Ha, bu isim neydi? Benim ismim Müge. Müge Hanım. Müge. Tamam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bir saniye mikrofon gelsin Duygu sana. Çünkü duyması çok zor oluyor Geliyor size. Evet şimdi duyuyor. Ee, benim aslında birçok sorum var. Hepsini söyleyeyim siz aralarından seçin. <laughs> Enteresan. Evet. Şimdi az önce dediniz ki işte var mı oyuncudan merak da bir girişimde bulunan merak ettiği sorular falan. Ee, ben yeni Ayla Altan'dan 3 aylık bir kadınlığını oyunculuk eğitimi aldım. İşte bundan sonraki aşamalarda da herhalde ajanslara falan başvurularını yapacağım ama e, siz... 3 ay mı oyunculuk? Yani kısa süreli... 3 ay, üç ay mı oyunculuk eğitimi aldın? 3 aylık, sonunda da işte başarısız. 3 ay. Evet. Doğru anlıyorum, tamam. Evet ama öncesinde işte siz dediniz ki ben tiyatro işte genç yaşta falan başladım. Ben de öyle başladım ama e, sorularından biri şu, Dizi, sinema ve tiyatro çok farklı özellikle oyunculuk açısından. Tiyatroda daha büyük oynanıyor. Ben başta mesela kamera önünde bu konuda zorlandım çünkü hep büyük oynamaya alıştırıldım. Siz ama şu anda mesela Yedi Kocalar Önümüz oyununu oynadınız. Aynı zamanda şu güne kadar bir sürü dizi, e, dizi yaptınız ve hepsi de gerçekten tutan projelerdi. Ben önce bunu sormak istiyorum. Bir e, ayrımlarına değinmek isterseniz Evet, kamera önü oyunculuğuyla tiyatro sahnesindeki oyunculuk arasındaki fark nedir? oyunculuk anlamında da hani nasıl... Oyunculuk aynı oyunculuk. Sadece tekniklerimiz farklı o kadar. Anladım. İşte o yüzden. Şimdi bu sorunun cevabını vereyim. Ondan sonra eğer başka soru yoksa diğer sorumu da alalım. Tamam mı? Çünkü bu söylediğin önemli bir husus. Bunu da merak edenler olduğuna eminim. Ee, şimdi oyunculuk... Otur lütfen. Ee, yani oyunculuk dediğimiz e, yaş aldıkça gelişen, e, büyüyen, olgunlaşan bir şey aslında. Yani bundan işte 12 sene önce bu işi öğrenmeye başladığım zaman ki uygulamalarımla şu anki uygulamalarım arasında çok büyük bir fark var ve eminim ki bundan bir 10 sene sonra da çok büyük bir fark olacak. Yani eğer kendimi geliştirmeyi tercih edersen Çünkü insanın deneyimleri, ruhunun oturmuşluğu, yaşadıkları bunların hepsi e, gerçekten çok fazla şey katıyor oyuncuya. Ama öte taraftan da sürekli varlık sahasında olup e, bir şeyleri deneyimlemek de önemli. Yani sürekli demir işleyen demir ışıldar hikayesi var ya. Hani gerçekten işleyen bir demir olmak da lazım diye düşünüyorum. Şimdi ikisinin arasındaki fark e, yani en basitinden şöyle anlatayım size. Televizyon nasıl bir ekran atıyorum işte elimizde şöyle bir ekran değil mi? Yani en ortalama bir şeyden bahsediyorum. Kamera sizi çekiyor ve gözünüzün işte şuradaki bir mimiğinizin en ufak bir hareketine kadar bunu görebiliyor. Dolayısıyla sen televizyonun karşısına oturduğun zaman benim sadece şöyle bir kadrajda, yani şöyle bir resimde, ekranda yüzümden ne hissettiğimi anlıyorsun. Peki ben aynı mimikle ya da aynı oyunu sadece o kadar küçük minimalist bir oyunu burada sergilesem o en arkadaki arkadaşım görebilir mi? İşte yani ana mantık birazcık bu. Ee, dolayısıyla sesin kullan, yani ses kullanımın, bütün enstrümanın, bedenin, bedenini kullanımın, e, efendime söyleyeyim her şeyin yani bir bütün olarak çünkü bizim enstrümanımız bedenimiz ya. E, bütün bu kullanım tiyatro sahnesinde bir başka bir formatta ve başka bir tabii ki dolayısıyla şey istiyor. E, nasıl diyeyim? bir performans gücü istiyor. Oradaki de başka bir performans gücü istiyor. Ee, ama günün sonunda idine dönüp baktığında bir karakter yaratmak, en inine döndüğünde bir karakter yaratmak yolculuğu aynı yolculuk. Hiçbir fark yok. Sadece teknik farklı. Dolayısıyla oyunculuksa eğer asıl meselemiz yani biricik gayemiz, o zaman asıl oyunculukla alakalı bir karakter yaratmak üzerine yoğunlaşırsak öncesinde ya da bununla alakalı bir yol alırsak, bunun için de kuramlar ve teknikler var. Eğer önce buna yönelirse, bunu anlarsak önce, sonra neyi nerede yapabileceğimize dair e, tek, yani pratikler yapabileceğimiz alanlar seçebiliriz kendimize. Ama önce meselenin aslını çözmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yeterli bir cevap mı sence? Yani tatmin etti mi seni? Tamam, şahane. Evet, başka sorusu olan yoksa senden bir tane alacağım. Şey, e, şey de sormak istiyorum dediniz ya, izine dönüp yeni bir karakter yaratmakla ilgili. Hı hı. Sizin mesela şu güne kadar oynadığınız karakterler e, hani kimisi benzese de mesela Yedi Kocalarınız şu an oynadığınız karakter tamamen ayrı karakter. Tabii ki. Peki siz e, önünüze senaryo geldiğinde ve o senaryo sınıf evet dediğinizde o karakteri nasıl buluyorsunuz? Yani nasıl o oluyorsunuz? Benim de kendime göre tekniklerim var. Yani şimdi neresinden? Çok uzun bir yolculuk bu. Ee, onu giymek gibi düşünüyorum ben hep. Yani o olmayı, o an içerisinde. Bir şartları kapatıp diğer şartları kaldırmak gibi. Yani özellikle sahnede böyle. Yani Sahneden örnek vereyim mesela. Çünkü Aslı benim ömrümün son 8 ayında yaklaşık e, günde 10-12 saatimi alıyor. E, dolayısıyla orada çok oradan oraya, yani çok hızlı oradan oraya geçip çok hızlı tekrar kendime dönüyorum. Ama tabii ki o olduğum ya da Aslı'yı oynadığım sahnelerde de durumun bir kurmaca olduğunu unutmuyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi günün sonunda bir kurmaca. Yani gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Biz bir hikayeyi ve aslında var olmayan, hayatta var olmayan karakterleri ve hatta olamayacak şeyleri inandırıcı kılmak için bir performans sergiliyoruz sadece. E, dolayısıyla sinema sahne, yani dizi e, setinde bir karakteri e, bir sahneyi oynar, oynadıktan sonra e, bu da mesela yaşla ve deneyimle geliyor. E, bir sahneden mesela işte bundan 8 sene önce e, bir abimin öldüğü bir sahneyi oynasam o sahnenin duygusundan kopmam yaklaşık bir 10 dakikamı alabiliyordu. Ama şimdi bir iki dakika içerisinde belki hemen çok daha hızlı fiziksel reaksiyonundan vücudumun ve hissiyatından e, daha hızlı uzaklaşabiliyorum. E, ama bunlar tabii ki çok şey, ağır sahneler için bahsediyorum. Yani en ekstrem örnekleri veriyorum size bu arada. E, Hürmüz çok başka bir deneyim. Orada benim çok güzel bir zamanım var. Yani kimse bana kayıt a olmadı kestik demiyor. Ben orada bir serüvene başlıyorum, bir yol alıyorum, devam ediyorum, devam ediyorum, sonunda bitiriyorum. Hiçbir şekilde durmuyor. Sürekli böyle seyirciyle göz gözeyim, iç içeyim ve dolayısıyla bir kere yani o hürmüzü hissetmeye başladığım andan itibaren sahneye ilk çıktığımda sonuna kadar hissetmeye devam ediyorum. Ve konsantrasyonum hiçbir şekilde bozulmuyor. Ha bunun için ne yapıyorum? Bu da başka bir yemek istiyor. Oyundan 3 saat önce sahneye gidiyorum. Ee, dış dünyayla bağlantımı kesiyorum. Kendimi dinliyorum, ısınıyorum, e, vücudumu açıyorum, sesimi diyaframımı açıyorum. E, epeyce bir zamanı buna ayırıyorum, yaklaşık bir saat kadar. Ondan sonra işte dövmelerimi kapatıyorum, giyiniyorum, önüme metnimi alıyorum. Tekrar ki her hafta bazen iki defa oynamamıza rağmen her oyundan önce mutlaka tekstimi önüme alıyorum. Onu okuyorum, bakıyorum, nerelerde nerelere atlamamalıyım, neyi unuttum, unut, unut, unutur muyum acaba bir kontrol ediyorum. Sonra makyajımı yapıyorum, kostümümü giyiyorum, çıkıyorum sahneye. Ama bu yaklaşık 3 saatimi alıyor. Eğer bunu yapmazsam kendimi rahatsız ve konforsuz hissediyorum mesela. Bu benim hürmüze giden yolculuğum çünkü o gün içerisinde. Gibi yani herkesin dediğim gibi kendine göre ritüelleri, kendine göre yöntemleri var ama sahne diyorsan sahnenin öncesinde mutlaka e, bir oyuncu kendine o disiplinli zaman ayırmalıdır genel olarak. Arkada bir arkadaşlarımız vardı. Siz evet. Mikrofon gelsin size istiyorsanız öyle şey yapalım. Merhaba. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şu an oynadığınız dizi Siyah Beyaz Aşk. Bundan yola çıkarak soracağım sorumu. Gerçek hayatta ne kadar siyah, ne kadar beyazsınız? ee, <clears throat> şey, aslında meselesine göre değişir. Yani bazı meseleler vardır ki hayatta hiçbir zaman e, orta yolu bulamam. Yani netimdir o konularda. Ne bileyim şiddete karşı, mesela kadına şiddete karşı e, ya da e, haksızlığa karşı, e, yalancılığa karşı, riyakarlığa karşı. Yani aslında toplumsal algıda hepimizin pek haz etmediği, ne kadar e, rahatsızlık duyduğumuz e, şey varsa onlara karşı hep duruşlarım nettir. Siyah ya da beyaz de ne dersen de bilmiyorum ama e, <clears throat> gri olduğum zamanlarda var hayatta. Yok değil. Onlar da anlayışlı, ılımlı e, ve naif tarafımızı simgeliyor bence. Ama e, siyah beyazı nereden değerlendirdiğimizle alakalı işte. Yani siyah illaki kötü mü ya da beyaz iyi mi? Nasıl bir soru olduğunu tam netleştiremediğim için böyle ortalama bir cevap verdim diye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Öncelikle Mersin'imize hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. İsminiz? Ayşegül. Ayşegül. Ee, ben e, Türk sinema televizyon tarihinde kendinize rol model almış olduğunuz biri var Çok merak ediyorum. Ee, çok güzel soru. Düşünüyorum. Yani e, tabii o zamanlar ufaktım. Ki hala benim için dünyanın en güzel kadınlarından biridir. Türkan Şoray. Oh. Oh. Yani onun o güzelliğini ve onun içinden çıkan mucizeleri tarif etmeye gerek yok yani. Hem yönetmiş hem oynamış nadide bir ruh, bir kadın verdi Türk sineması için. Ee, ama onun her şeyden önce bir tarafı daha çok beni hep ilgilendirmiştir 20'li yaşlarımda. Derdim ki bir gün eğer hayatta bu ülkede bu işi e, yapacaksan, yapmaya devam edeceksen e, bu şey değil yalnız, bunu yanlış anlamayın ne olur yani illaki bir kabullenilme ve sevilme ihtiyacı değil. Bu gerçekten ulaşabilme gücü olmalıydı bence o yaşlarda düşünce olarak. Bugün düşünüyorum Türkan Şoray bu ülkede hangi evin, hangi damın kapısını çalsa oradan içeri giremez. Yani bu muazzam bir şey. Ya bunu çok az insana bence bu nasip olur. Herhangi bir köyde e, ya da nerede olursa olsun bu ülkede hangi köşesinde olursa olsun bir evin kapısını çaldı mı e, sonsuz bir e, teşekkürle ve buyurla misafir edilir eminim yani. Hep bunu çok arzulamıştım 20'li yaşlarımda. E, sonra bunun bu zamanda, bu dönemde çok olamayacağını, birazcık daha artık maalesef memleketim, ülkemizde nefret tohumları çok fazla filizlendi. Onlar ekilmişti çok fazla ötekileştirmeye başladık birbirimizi, çok fazla dilimizi uzatmaya başladık, kırmaya, e, parçalamaya başladık. O yüzden şimdilerde buna dair umudum yok değil ama e, biraz daha eskisinden e, yana ıı, daha kırgınım diyeyim bu meseleye. E, ama çok isterdim onun kadar e, her yere ulaşıp, her haneye girip orada bir çay içebilmeyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim var mı sorusu? Ha, buyurun. Merhaba, ilk öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben şey sormak istiyorum, hani buralara gelmek sizin için e, ne kadar zor oldu, nasıl geldiniz ve ünlü olmaktan memnun musunuz? Ee, yani buralar, yani meşakkatli evet biraz. E, çok yani diyorum ya şimdi ben buradan size durup da şey yapamam. E, yani bu olduğum yerde bir şey hiç yani azımsamayacağım. Günün sonunda eminim ki e, birçok insan öyle ya da böyle bugün e, gerek e, kapital anlamında kazançlarımızın ne olduğunu bilmeden ya da işte ünün ya da şöhretin e, bazı kapıları açıp hayatı kolaylaştırdığına dair yanlış algılar içerisinde olanlar da var ama e, bunun çok e, şey bir yol olduğunu söyleyemeyeceğim. Böyle övmeyeceğim bu yolu. E, çünkü e, çok yorucu bir yol. Ben 8 senedir, evet bu işimi çok seviyorum bu arada. Yani onda bir beis yok ama e, hakikaten e, çok yorularak e, bu noktalara geliyorum. Olduğum yerini de önemsemiyorum burada. Yani bugün gidebilir elimden. Çünkü bu popüler kültür öte taraftan. Yani bugün çok e, seven birileri seni işte biraz önce gösterdiğim televizyon denen kutu çok böyle maalesef suya yazı yazmak olduğu için yani herkes unutmasa da bir yarısı kesin unutur e, ve vazgeçer. Yani unutmasa bile vazgeçer. Hadi yenisi. Çünkü tüketim çağındayız yani. Dolayısıyla olduğum yeri de çok önemsemiyorum. Yani çok şey bir yer gibi görmüyorum böyle nasıl diyeyim. Kıymetli evet ama bunu doğru ıı, e, kullanabilirsen, doğru temas edebilirsen o zaman kuvvetli yoksa bir önemi yok. E, dolayısıyla benim için yorucu ve meşakkatli bir süre idi. 34 yaşındayım şu an. E, güzel de yol aldığımı düşünüyorum kendi içimde. Ama çok da fazla keşkem oldu yani bu yolda yürürken. Ne bileyim e, işte tiyatro yapmak istedim senelerce sadece bu sene yapma şansım oldu. Düşün lisede okumaya başlamışım, konservatuar okumuşum üniversitede. Daha bu sene ilk defa tiyatro yapabilme şansım oldu. Neden? Hep çalışma temposu yüzünden, belki tercihler, belki işte senin dediğin bu yolculuk yüzünden. E bir sürü şeyi erteliyorsun hayatında, kolay değil. Ama <clears throat> ünlü olmak eğer dediğim doğru ulaşıyorsak birbirimize e, dokunabiliyorsak, konuşabiliyorsak e, o zaman tadı çok güzel. Ama diğer taraftan e, sana yapılan zamanı geldiğinde saygısızlıkları, e, hakaretleri, bazen hakaretlere varan şeyleri bu sosyal medya dediğimiz e, zırvalık yüzünden e, yaşayıp tecrübe ettiğin zaman o zaman diyorsun ki ya bir dakika ne enteresan bir şey bu. E, ben var olmak hikayesi zaten bence başlı başına e, biraz sakıncalı artık bu zamanlarda diye düşünüyorum. O yüzden zor. İnan bana zor. Yani çok uzaktan göründüğü gibi e, bir durum değil açıkçası. Var mı sorusu olan? Buyurun. Oo, oraya mikrofon nasıl göndereceğiz acaba? Fırfır. Fır. soracağım. Yukarıda bir sürü insanı ayakta görüyorum. Şuralarda oturacak yerler var. Niye oturamıyorsunuz? Yani oraya, buraya inmeniz mi zor? Mesela şurada iki kişilik yer var, şurada iki kişilik yer var, şurada var. Kıyamam. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, bugüne kadar birçok projede yer aldınız. Fırat. Fırat. Bugüne kadar birçok projede yer aldınız. Proje bittikten sonra pişman olduğunuz bir proje oldu mu? E, bir de Deli Ormanlı filmi çok beğenerek izlemiştim. Sizin için nasıl bir serüven? Ee, ilk sorunun cevabı hiç pişman olduğum bir şey olmadı. Çünkü hepsi günün sonunda benim için bir deneyimdi yani. Başarı kadar başarısızlık da bizim deneyimlememiz gereken bir şey bu yolculukta bence büyürken, gelişirken. O yüzden hiçbir işimden pişman olmadım. Ee, iyi ki dedim yaptım, iyi ki bunu deneyimledim ki gördüm bir sonrakini ona göre daha düzgün atabildim adımlarımı diye düşünüyorum en azından. Deli Ormanlı'ya gelince Deli Ormanlı e, yaklaşık bir sene üzerinde çalışılmış bir senaryoydu. Sevgili Murat Şeker'in ve Ali Tanrıverdi'nin. E, onlar zaten üzerinde çalışıyorlardı. E, biz de o dönemde onlarla böyle çok e, sıkı görüştüğümüz aynı zamanda arkadaşlarımız olduğu için e, acaba bunu e, daha, tabii ki daha önce e, Sarp'la konuşmuşlar filmi birlikte yapmak için. E, sonra Murat dedi ki ya hadi acaba birlikte mi yapsak? E, ben de seve seve kabul ettim. Çok da tatlı bir senaryoydu. İşte bir sene üzerine çalışıldı filmin. E, bir sene sonrasında da çekmeye başladık. Senaryo sanıyorum 6 draft görmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış olmasın. O altı drafttan sonra çekmeye başladık. Yaklaşık da 4-5 haftada mı çektik? 6 haftada mı sonra? 6 haftada çektik. 6 haftada çektik Deli Ormanlı'yı. Genelde İstanbul çevresinde çekildi. Ee, güzel bir hikayeydi. Ben sevdim ama tabii ki yani e, seyirci de işte maalesef her zaman karşılığını bulamıyor. Deli Ormanlı bizim için güzel bir filmdi ama seyirci için o kadar ayrı ki onlar o kadar hissedemediler ya da biz hissettiremedik e, bilmiyorum ama çok karşılığını görmedi açıkçası sinema perdesi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ha? At oradan ya. <laughs> şey değil. Yok yok ben Tamam peki siz buyurun. Bu hayatta hiç keşkeniz oldu mu yani? Keşke şunu yapsaydım ya da keşke şunu yapmasaydım. Ee, arkadaşımız isminiz neydi tekrar? Efendim? Nuray arkadaşımız diyor ki hayatta hiç keşkemiz var mı? Şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Keşkem yok. Hiç yok. Yani e, az önce söylediğim gibi yani benim için her şey bir deneyim o yüzden hiç keşke demedim. Ah keşke tüh bunu yapmasaydım demedim. Ha belki trafikte sıkışıyorsam keşke bu yoldan girmeseydim diyebilirim en fazla ama o kadar. O kadar yani. Başka sorusu olan? Mikrofon. Buyurun. Ama mikrofonun size gelmesi lazım öncelikle tabii ki. Nerede mikrofon? Ha peki. Tamam. Sonra siz. Tamam mı? Buyurun. Merhabalar. İsminiz? Sedef. Sedef. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şey, e, şey sormak istiyorum. Oyunculuk mesleğini mi hayatınıza göre yönlendiriyorsunuz yoksa hayatınızı mı oyunculuk mesleğine göre yönlendiriyorsunuz? Şahane soru. Ee, zaman zaman mesleğime göre hayatımı, zaman zaman hayatımı hayatımı mesleğime göre yönlendiriyorum. Mesela 8 aydır sadece mesleğim için, yani mesleğime göre yaşıyorum. Ee, bir karavanda, sette <laughs> bir karavanda yaşıyorum sadece. Yatmaya evime giriyorum, işte sahneye gidiyorum Hürmüz'e yaklaşık 9-10 ay oldu mu? 10 ay oldu. 10 aydır sadece işime göre yaşıyorum. Ama mesela yaklaşık 5 gün sonra <laughs> ben de tatile çıkacağım. <laughs> o yüzden e, onu da e, kendime göre yaşayacağım ve mesleğimi de birazcık kendi hayatımı düşünerek ona göre tercihler yaparak seçeceğim bir sonraki işimi. Ama biraz dinleneceğim yani. Bir sorun olacak? Sizce gerçek aşk bir kere mi yaşanır? Görüşürüz. <laughs> Bu soru... <laughs> Bunun cevabını vermeyeceğim. Hayır. <laughs> Bilmiyorum çünkü. Peki Gerçekten ederim. bilmiyorum. Yani cevabını bilmiyorum çünkü yani şimdi çok yanlış birine soruyorsun. <laughs> e, iki kere evlenmiş bir kadınım ben. Şimdi çok realist konuşuyorum yani. Hani bir kere yaşandığına inanıyor olsam neden iki defa <laughs> Yani bilmiyorum o yüzden. Yani belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum ama o aşk değil. O yüzden evlenip evlenip boşanıyorum. Yani. Onu da bilmiyorum. Anladın mı? Bildiğim bir şey değil. O yüzden çok yanlış adres. Yani soru teşekkür için. Rica ederim ne demek. Bunun için buradayız. Buyurun. Siz, siz, siz evet. E, şu arkadaşımızla bir lütfen. İsminiz? Furkan. Furkan'a doğru mikrofonu. Merhabalar bu kaydettiklerinizi sakın kullanmayın. Buradan uyarıyorum. Evet. Buyurun Öncelikle siz kameranın önünde bir oyuncusunuz ama normal hayatınızda televizyon izler misiniz? Çünkü sorum biraz buna bağlı. Tamam. Ee, diziler üçüncü, evet. iki, üç, iki, iki soruyu ne ara sordum? Ha, diğer sorular, ha, diğer sorular buna bağlı. Tamam. Televizyon yani vaktim olduğu zaman izleyebiliyorum vaktim olmadığı zaman yani mesela 10 aydır ne kadar televizyon izliyorsun desen izlemiyorum yani öyle bir fırsatım olmuyor ama e, şey yaptığım zaman mesela işte dönem başında, sezon başında bizimle baş, birlikte başlayan işler çünkü sonuçta sektörü de takip ediyor olmamız lazım. Ben seviyorum takip etmeyi. Ee, daha henüz başındayken biraz bakıyorum neler başladı, kim ne yapıyor, ne ediyor, hangi arkadaşın nerede oynamaya başlamış, işte nasıl iş güzel mi, e, mutlular mı, acaba ben de o işin içinde olmak ister miydim gibi gibi böyle güzelce bir tarıyorum e, kendi sektörümdeki arkadaşlarımı ve işleri. E, ama onun haricinde yani çok bir vakit bulamıyorum. E, bulduğum zaman ne izliyorum diye soracağız. Yok. Can, evet. Ee, söyleşinin başında söylediğiniz gibi hani dizi süreleri gerçekten dünya dizilerine göre çok uzun. Mesela kişisel olarak e, beni rahatsız edenlerde ürün yerleştirmeler olsun ki gerçekten sizin diziniz için bilmiyorum konuş. Biz bu sene yapmadık hiç ürün yerleştirme ama yaptığım işlerim o. Onun dışında da dizi. Ne okuyorsun? Psikoloji okuyorum. Onun dışında da e, dizilerin hani süreyi doldurmak için sonuçta yönetmenlere yönetmenlerin çekmesi gereken süreyi doldurmak için 5 dakikalık bakışma sahneleri olsun. Mesela bunlar beni kişisel olarak çok rahatsız ediyor. Size böyle rahatsız eden sorunlar var mı? Oynarken. Tabii. İzlerken. İzlerken. Ben oynarken zaten rahatsız oluyorum. İzlememe gerek yok. Yani bazen şu öyle bir sahne yazılıyor ki minütaj yani yapacak bir şey yok. Onu yazdı ki o işte 170 dakika hı dı dı hı dı dı dı dı dı böyle dolsun yani. Ve onun için ben bir, bir, bir reaksiyonu olduğundan çok daha uzun vermek zorunda kalıyorum. Bunun da e, Türk e, sinema sektöründe işte kendi aramızda bir şey var, sağaltmak, sağaltalım. Hadi orayı biraz daha sağaltalım, biraz daha uzatalım. Yani maalesef böyle ve ama yapacak bir şey yok çünkü orayı doldurmak ben de günün sonunda orada o işi yapmak için oradayım. Ama izlerken gerçekten evet içim kıyılıyor. Yani yalan yok. Teşekkür ederim. Rica Bir dakika siz konuştunuz, siz de konuştunuz. Hiç sormayan siz lütfen. Eğer vakit Baba. kalırsa döneceğim. En zorlandığınız rol hangisiydi? Büşra. Büşra. En zorlandığınız rol? En zorlandığım rol. Ayhan Aydan. Ayhan Aydan. Kim biliyor musunuz Ayhan Aydan? Bil, bilmeyenler elini kaldırsın, bilenler kaldırsın. Çok iyi. Yalancı çok o zaman. <laughs> Peki, şöyle Ayhan Aydan, Adnan Menderes'i biliyorsunuz bu ülkenin asılan ilk başvekili. Onun e, kendisi bir dönem e, metresi aslında. E, bir e, duygusal münasebetleri e, olmuş e, hali hazırda Adnan Menderes evliyken. <clears throat> E, ve hikayede e, Adnan Menderes'in e, Yassıada sürecinde de hatta e, beraat ettiği tek davası Ayhan Aydan olan davasıdır. Hatta kaba tabiriyle tarihte Don davası diye geçer ama bebek davası olarak değiştirilmiştir. E, bu Yassıada süreciyle başlayan, e, oradaki sahnesiyle başlayan e, Adnan Menderes'i çok sevdim e, dediği, yani onu 52 senesinde tanıdım ve kendisini çok sevdim demesiyle başlayan ve geçmişe döndüğümüz ve onların ilk tanışması süreci, bütün o yasak ilişkiyi anlatan aslında e, <clears throat> bir hikayeydi. Ayhan Aydan kimdir? Ayhan Aydan bu ülkenin sayılı e, opera sanatçılarından, sopranolarından biridir. E, Ferit Anlar'ın eski eşidir. E, o da bambaşka kıymetli bir insandır aslında bu memleket için. Ee, ama işte onların arasındaki yasak aşk zamanında bu ülkede çok büyük bir sansasyon olduğu için bu e, bir zaman sonra bir e, diziye hikaye oldu ve ben de Ayhan Aydan oynadım. Adnan Menderes'i de e, sevgili Mehmet Aslantu oynuyordu. E, tabii ki tarihte yaşamış ve bunca zor bir hikayeyi yaşamış e, bir kadına hayat vermek, bir ruh üflemek benim için çok zordu. Çok büyük ve ağır bir taşın altına elimi soktuğumu hissettim ben hep. E, o yüzden benim için e, bu sebepten çok zordu. Kimi nitekim 7. bölümde de afaroz edildi bizden. E, çünkü e, maalesef sansür e, yasası bunu kaldırmadı. Yani bu hikayeyi taşıyamadım açıkçası. Teşekkür ederim. Mersi. Buyurun. Bir pembe saçlı Bir dakika sana bir gel gelsin şöyle gelebilir mi sana? Çünkü şey ekonomik kullanalım zavalımızı. Şurada bir birikim var. Siz miydiniz kim? Siz. Tamam. Oradan da sonra size gelsin olur mu? Tamam. <clears throat> Genel olarak e, oyuncularla merak ettiğim bir sorudur. Hani size dizi Birazdan mikrofonu. Tamam. Dizi teklifleri, sinema teklifleri geliyor. Ee, bazen de böyle ilerliyoruz. Hı hı. Nerede? Hani yabancı filmleri Türkçe, Türkçe uyarlayıp dizisini çekiyoruz. Hı hı, tamam. Genelde teklif verilir. Sizin hiç böyle e, kendiniz böyle ben burada oynamak istiyorum veya atıldığınız diziler veya sinemalar oluyor mu? Ha eğer e, şöyle soruyor, diyor ki e, yabancı projelerin, yani yabancı dizilerin, sinema filmlerin uyarlamaları çekilebiliyor ya diyor. Siz de eğer, yanlış anlamadım değil mi? Eğer bir uyarlama olsaydı neyin içinde olurdunuz ya da neyin içinde olmak isterdiniz ya da böyle şeyler oluyor mu? E, demek istediğim genelde size teklif geliyor. Yani oyunculara teklif. Bana gelmedi henüz. Hani sizin hiç atıldığınız oluyor mu? Veya böyle bir hmm. gördüğünüzde oyuncular hani oynamak istiyorum diye talepte bulunuyor mu? Bunu merak ediyorum. Hmm. Atıldığımız Tamam, şimdi oldu. Ve bu illaki bir uyarlama mı olması gerekiyor yoksa herhangi bir işte olabilir. Harika, tamam. Düşünüyorum. Aa ah, mesela evet Ferzan Özpetek. Ee, İstanbul Kırmızısı'nı okuduğum zaman ilk ah keşke sinema filmi olsa diye içimden geçirmiştim. Çünkü Ferzan Özpetek'i çok hani gerçekten yönetmen olarak da çok severim. Bütün filmlerini de izlemişimdir. Ee, ve çok isterdim mesela. Çünkü İstanbul Kırmızısı'nı ilk duyduğum zaman film olacağını ah dedim keşke keşke keşke. Ama tabii sonra çok sevdiğim başka bir meslektaşım oynadı ve o da çok güzel oynadı. Ama mesela bak o iş geçmişti aklımdan yani. Ama gidip atılmadım. Yani <laughs> şey yok hayır atılmadım. Hayır. Yani gidip de ben bunu oynamak istiyorum hayır demedim. İçimden geçirdim sadece. <laughs> Arkada pembe saçlı bir arkadaşımız var ona doğru ya bir dakika bu tarafta da varmış ama artık ondan sonra size gelecek. Söz veriyorum. Tamam. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk ben şeyi merak ediyorum sizde. Daha çok aslında birçok ünlüden merak ediyorum. Bu da sorma şansım olmadığı için. Artık var. Evet. O yüzden size sormak istiyorum. Yani e, sahneye çıkmadan önce ya da kamera karşısına geçmeden önce heyecanlandığınız zaman kendinizi sakinleştirmek için ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapamıyorum. Zamandan <laughs> Yok. Yani şöyle e, heyecan yani <clears throat> şimdi dediğim gibi biraz önce söylediğim hikayede aslında çok bile bir bağlantılı. Yani şeyde e, televizyon yani sette öyle bir şey olmuyor. Yani sette e, nasıl diyeyim zaten bir kaydı biliyorsun bir sahne oynuyorsun kestik deniyor bir şey var sürekli bir kargaşa işte gidiyorsun kostüm değiştiriyorsun o oluyor bu oluyor falan yani o böyle daha genele yaygın bir heyecan oluyor. Sahnedeki gibi değil. Sahnedeki çok başka bir şey. Yani kulisteyken yani şeydeyken daha hazırlanırken başlıyor ve yani yok durdur, durduramıyorsun yani terliyorsun, çişin geliyor işte bilmem ne falan filan yani ben ilk günümüzde sahneye çıktığımda yani atıldım sahneye ama dedim ki ayaklarıma bağ çözüldü düşeceğim herhalde yani ama kaç defa yapmışım provasını biliyorum eminim kendimden ama yok yani bayağı zangır zangır titriyorum ona yapacak hiçbir şey yok bir şekilde o gidiyor üstünden yani. E, sen, çünkü Müjdat Hoca şöyle bir şey söyler. <clears throat> Sahnede oynadığınız şey kimse sizden daha iyi biliyor. Yani Hürmüz'ü oyunu, bütün metni yani kimsenin bilmesine imkan yok. Dolayısıyla e, seyirci o kadar ulvidir ve güzeldir ki siz eğer bir hata yaparsanız o alkışlar. Yani seyirci alkışlar. Dolayısıyla hiç düşünme hiç heyecanlanma. Sahnenin piri vardır. Sen e, çık ve işine bak. Çünkü kimse senden daha iyi bilmiyor der mesela. Yani bu bir telkin. Evet. Ama ne olursa <laughs> ben de işe yaramadı yani. Hani öyle ya da böyle o heyecanı yaşadım. Derinlerde yaşadım yani. Ama zamanla zamanla zamanla zamanla azalıyor. Ama hiç geçmiyor. hiç geçmiyor. Ya e, çünkü bir şey oluyor yani. Bir an hasta oluyorsun ya da canı sıkın alıyor ya da mesela diyorum ya 3 saat çalışıyorum öncesinde yani gidiyorum sahneye. Yani bir şey oldu bir buçuk saat kala gittim. Mahvoldum işte o zaman. Yani çünkü sistemim değişmiş oluyor ve korkmaya başlıyorum. Kaygı başlıyor. Kaygı başlayınca ah yetişemeyecek miyim acaba? Ah bunu yetiştiremeyecek miyim? Şunu yapamayacak mıyım? Bu sefer başlıyorum yine titremeye yani. Böyle bir şey oluyor işte. O yüzden hiç geçmez o. Geçmesin de. Aynen, bravo. Hadi gönder pembe saçlıya. Çok güzel saçları. Vallahi bayıldım. Öncelikle merhaba Burcu Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Şimdi Yunanistan'ın geleceği... Siz? Işıl ben. Işıl. Her insanın geleceğe dair bir planları, bir idealleri vardır. Sizin nedir? Geleceğe dair. Evet, yani oyuncu doğup oyuncu mu olmak istersiniz yoksa farklı bir şeyler mi yapmak istersiniz ileride? Yani şöyle, ben çok hayal kuran bir insan değilim. Planları da çok e, ileri vade, uzun vadeli planlar yapmıyorum. Sevmiyorum. Çünkü e, hayata planlarını söyle, odasında gülsün hikayesi var ya işte e, onu e, birazcık küçük yaşta deneyimlediğim için ben e, işte bale yaparken 13 sene sonra işte konservatuara hazırlanırken sakatlandım. E, ee, o zaman da dedim ki yani bütün hayallerim yıkıldı, planlarım ben balerin olmak istiyordum, ben bale okulu açmak istiyordum. Bambaşka bir hayat hayal ediyordum kendim için. Ama öyle olmadı bir şekilde. Sonra dedim ki o zaman ben hayatta çok fazla ileriye dönük hayal kurmayayım. Yani önümdeki basamak neyse önce ona bir bakayım yani ya da önümde ne var onu halledeyim. Sonra bundan sonra şartlar ne oldu? Nereye evriliyor? E, ona göre planlarımı hep böyle basamak basamak yapmayı tercih ediyorum. Ama hayal tabii ki herkes kurar. Ben de hayal kuruyorum. E, işte bir tane bir okul hayalim var. Yani daha öncesinde tabii ki ya okul kadar iddialı bir şey şu an asla. E, ama bir küçük bir atölye, dans tiyatrosu yapabileceğim bir atölye kurmak mesela bir sonraki basamakta hayalim, hedefim, planım her neyse. Bunun için de şu an çabalıyorum. Ama onun haricinde gerçekten tatlı bir teknem olsun çok isterdim yani denizde yaşamayı. Ee, böyle küçük öyle fazla abartılı bir şey değil. Böyle onunla böyle pır pır de gitmeyi çok isterdim açıkçası yani. Bu da benim naif hayalim. Teşekkür ederim sorum daha olacak. Tabii buyurun. Kısa bir soru olsun çünkü zamanımız daralıyor. Yapmak zorunda kaldığınız bir rolünüz var mı hiç? Yapmak? Zorunda kaldığınız hı hı. bir rolünüz var mı? Zorunda kaldım. Yok hayır. hayır. Hepsi kendi isteğiniz. Senaryoda ne yazıyorsa Yani bir, o, <laughs> o, bir, o bir tercih günü sonunda yani zaten onu seçmek ve kabul etmek başlı başına bir tercih. Şimdi soluna sonra sağına. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Neyse tamam. O zaman böyle böyle. Tamam, sonra sana. Senin ismin ne? Uygar. Sonra Uygar'a ver olur mu? Tamam. Bana sana özür dilerim. Estağfurullah. Sizin adınız efendim? Zahide. Zahide. Ay ne güzel. Teşekkür ederim. Ee, şey daha önce Alex'le bir düetiniz olmuştu Manidar adında ve çok beğenmiştim gerçekten çok beğenilmişti evet, de. ee, tekrardan böyle bir müzikte hani bulunma gibi ya da herhangi bir müzik yapma gibi bir şeyiniz var mı? Yani şartlar gelişirse neden olmasın ama şu an spesifik bir plan yok önümüzde. Peki ben bir alımını söyleyebilir miyim size? Benim içimde çok kaldı. İlk buraya geldiğiniz zaman hani ben bunu anlatmalıyım dedim yani. Kendimi öyle şartlandırdım. Tamam. Ben Ama e, kısacık çok Tamam. Güzel. Yıllar önce Yer Gök Aşkı çekerken setinize gelmiştim. E, setinizde hatta bayağı mücadele vermiştim. Konağın önünde defalarca bağırmıştım ve evinize gidip Bağırdın mı? Evet. Ama... <laughs> Sizin yüzünüzden kaç defa kayıt kestik acaba? yok siz o zaman orada parkta çekim yapıyordunuz ve ben evinize girdim hani sizin kendi evinizde yatağınıza yattım oturdum. Bir dakika benim yaşadığım evi mi? hayır hayır dizideki yaşadığınız eve. Ha. Ee, Havva'nın evine. Babasının evi. <laughs> hani park Dedim ki bu ne az bile sıktım. Ya o yüzden... o yüzden hani diğer kişilere bakış sizin, ben de yeriniz çok başka. Sizi başka bir şeyde seviyorum. Kardeşim de öyle. Ama buraya geleceğinizi söyleyince ya keşke bizim okula gelse dedi. E, sizi çok seviyoruz. Umarım hayatınızda çok başarılı olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bu yaptıklarım için kusura bakmayın. Nasıl kastınızı. Şahane. sen dikkatli olacaksın sen mevzu bahis olduğunda. İnşallah başka yerde, başka şekilde konuşmayı isterim sizinle. Tamam, inşallah. Teşekkür ederim. Uygar'a doğru lütfen. Merhaba. Merhaba. Ee, benim sorum, e, Küçük Ağa'da oynamıştınız. Hı hı. Zeki Alasya'yla oynamak nasıl bir duygu? Bir de öldükten sonra neler hissettiniz? Onu merak ediyorum. Zeki abi yani onunla oynamanın tabii şimdi nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Ben yani hepimiz e, bilmiyorum tabii aranızda daha küçükler de vardır ama zaten onlar çok ölümsüz adamlar. Yani çok fazla jenerasyon onlarla birlikte büyüdü ki bence hala da büyüyor. E, iyi ki de onlarla büyüdük. E, o kadar e, güzel bir ruh yani eskiden şöyleymiş bence. Yani iyi insanlar, kötü insanlar bu kadar nasıl tarif edeceğim bunu şimdi? Yani benim onu e, tanımlayış biçimim hep öyledir yani. Eskiden gerçekten. Şimdilerde çok anlamıyorsunuz kim iyi insan, kim kötü insan bizim sektörde. Ama bu adamların hepsi mi iyiydi arkadaş? Yani hepsi çok yüce gönüllü, hepsi çok iyi adamlar. Yani e, bilmiyorum ya da ben öyle görüyorum, öyle hayal ediyorum ama bunu tecrübe ettiğim en nadide ustadır yani e, Zeki Alasya. İçinde bir çocuk vardı onun. E, gerçekten bir çocuk vardı yani. Çocuk gibi güzeldi, çocuk gibi bazen konuşurdu, çocuk gibi. Yani o heyecanları, içindeki oynama e, sevinci, hissiyatı hiç değişmedi. Çok merhametliydi, çok şefkatliydi. Kütüphane gibi bir kafası vardı. Yani inanılmaz bir şeydi onunla oturup sohbet etmek. Dolayısıyla benim için yani onunla oynamış olmak gurur desem az kalır. Ee, ne bileyim onur desem hani o kadar kapsamlı bir şey ki onunla oynamış olmak ya da aynı sette olmak. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum ve minnettarım bu hayata gerçekten bu imkan bana tanıdığı için. Ee, dolayısıyla Zeki abiyi kaybettiğimiz zaman da e, Rom, müzik yaptı bana orada. E, Zeki abiyi kaybettiğimiz zaman da e, işte bütün bu söylediğim duyguların toplamında tabii ki e, üzüldük. E, ama işte hayat böyle bir şey. E, rahmetle anladım da burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne güzel ustalarımla bak. Yok yok hayır hayır. Önce mor tişörtlü arkadaşımız sizden. Önce sonra. Evet. ha, hak yemem. Lütfen. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, benim sorum biraz sönük kalacak ama... Aa, annem münasip. Kariyerinizde dönüm noktası dediğiniz yerler var mı? Hiç de sönük bir soru değil e, var tabii ki. E, benim için kariyerimde iki tane dönüm noktası var bence. Ama bu tabii ki dizi sektörüyle alakalı söylüyorum. Biri e, benim algımı açmama sebep olan ilk projemdir. E, 2007 e, Kader. E, işte, Suriye'de başladık çekmeye. Özcan Deniz'le birlikte başrol paylaşıyorduk. Bence başrolü oydu zaten. Biz paylaşmıyorduk yani. Çünkü benim ilk deneyimim ruhum hiç oturmamış. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani tamam şey konservatuar gibi bir okulda lisede tiyatro okumuşum ama hani ruhum hiç oturmamış. Hiç bilmiyorum meselenin ne olduğunu. Kamera deneyimim yok. Ne yapacağım, ne edeceğim. E derken dizi istenen reytingi almayınca bir anda dördüncü bölümde karakterlerin, oyuncuların yarısını bizden gönderdiler. Biz kaldık yot gibi. Konu değişti, yeni karakterler girdi. Benim hiç çalıştığım yerden sormuyorlar. Yani bir anda başrol kadına bir sürü şey yüklediler falan filan derken ben ne yapacağımı bilemedim. Tabii ki dolayısıyla projeyi dört bölümden sonra bence ben taşıyamadım. Ama bu benim için yani o projenin işte 13. bölümdeki bence zaten 8. bölümde final yapacaktı. Ama işte kapital desteklerle falan filan bir şekilde 13'ü gördüm o dönem eğer gerçekten o iş tutsaydı, yani kazara tutsaydı, ben asla e, bir gerçeği madalyonun öbür yüzünü göremeyecektim diye düşünüyorum. Çünkü o iş patladıktan sonra dedim ki bir dakika ya, yani bu iş hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani ben tamam bir de tiyatro okudum diyorum. Kendi kendime böbürleniyorum ya ben tiyatro okudum falan filan. Tabii ki bu işi yaparım. Herkes yapar. Ben neden yapmayayım falan. Ya mümkün değil dedim öyle bir şey. Hani bunun bir zamanı var. Demek ki ben bu iş için henüz daha yeterli değilim. Ve onun sonrasında e, bir iki tane ufak denemeden sonra ben tamamen durdum. E, ve tekrar konservatuara girdim. E, girmiştim zaten. Konservatuar bitirene kadar da e, başrol kabul etmedim. E, belki konuk oyuncu gittim ara ara. İşte kendim programlar, e, formatlar tasarladım. Onları çektim falan filan derken bir şekilde harçlığımı çıkardım. Ama e, şey yapmadım, dizi yapmadım. E, o yüzden benim için ilk projem gerçekten kariyerimde bir dönüm noktasıdır. İkincisi de 2010 yılında tam da konservatuvardan mezun olduktan sonra çektiğim yer gök aşk. Yani benim tamamen kariyerimi bambaşka bir noktaya getirdi. Çünkü ben doymuştum. Yani şeyde açtım artık oynamaya. E, kendimi doldurmuştum. E, çok da istiyordum. E, o işte bana hakkını verdi. Çok kuvvetli bir senaryoydu çünkü. E, iyi de çekiliyordu. Bizim de alanımız vardı orada. Konsantrasyonumuz çok dağılmıyordu. Çünkü Kapadokya'daydık. İstanbul gibi değildi. O yüzden o da benim kariyerimde Havva'da e, ikincidir dönüm noktası olarak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hah, siz şimdi tamam. Bu arada saati 4 yaptık. O yüzden son 2 soruymuş arkadaşlar. Ama o anda bir anda her bütün eller son 2 dediğimde kalkıyor. <laughs> tamam. Ee, öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, gerçekten geldiğinizde ben çok mutlu oldum, çok sevindim. Gerçekten büyük bir hayranınızdım yani Gökaş'tan beri. Teşekkür ederim. Ee, çok beğendiğim bir karakterdi Havva rolü. Ee, siz de zaten çok güzelsiniz, çok güzel taşıdınız onu. Ee, benim evet. sormak istediğim soru e, biraz özel olacak ama dövmelerinizin e, sizin için ne anlam taşıyor? E, ha, onu biraz önce başında sordular. Yoktu. Hmm. Onların anlamı bende gizli. Hepsini belli başlı yaşlarda farklı farklı uzun aralıklarla yaptırdım. E, hepsinin de anlamı e, benim için özeldir. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. E, şimdi bir dakika. Yok. Siz konuştunuz. Siz 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi 5 kişi var gördüm. Artık bitti. Tamam. Şimdi, Fotoğraf çektirecek misiniz? O şey buradan böyle selfie yapabilirim. Sağ Yoksa ee, mahvolurum da nasıl olacak? Düşünsene buradan. Mümkün uçağa yetişemem. Tamam hadi. Şimdi kimdi? Ee, siz yok. Tamam siz sorun. Bana özgü bir totemim. Bana özgü bir totem. Hmm. <laughs> Şu an bu kadar ani sorduk ya. Yani. Var mı benim totemim? Hayır o. O değil, o değil. Onu çenemi tutamıyorum ki, paylaşıyorum. Ee, Allah Allah, totem, totem. Totem Yok. Yani galiba yok. Ama birazdan aklıma gelirse söylerim. Tamam şimdi ani sordun gelmiyor aklıma. Siz hemen sorun. Aha. Aha. Rol arkadaşımız aynı anda. Rol, rolünden etkilendiniz mi hiç sadece sahte olduğu için onunla evlendiniz? İlla ki etkilendiniz mesela. Bunun ıı, cevabını biraz önce arkadaşın sorusunda verdim. Yani ben onun oynadığı karakterden niye etkilenip e, evleneyim ki? Gerçekten bunu böyle merak ediyor muyuz? Yani böyle bir algı var mı? Yani hani bir insanla evet seviyorum, evleniyorum ama bunu oynadığı rolden etkilenerek mi bir yandan? Oyunculuk özelliği iyi bir oyuncu olması tabii ki mesleki olarak e, zeki ve e, işini iyi yapan bir insan olması tabii ki karakteristik bir özellik ama bunun oynadığı rolle uzaktan yakından alakası yok. Bence birazcık kafa karıştı soruyu sorarken. Sizden soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şey, hani hani hı hı. Hani şey hı hı. Abiler e, e, şöyle hemen soruyu size şey yapıyorum. Bıp bıp bıp diyor ki e, siyah beyaz aşkla abiniz size e, dedi ki e, bu adam kötü, bu adamla evlenme size işte bir e, şey baskı yaptı. Acaba gerçek hayatta da böyle bir baskı olsa evlenir miydin? Evlenirdim. evet. E, başka başka? Siz? Hoş bulduk. Son bir de sizi alacağım sonra bittik. Ha tamam. Evet hadi bakalım. Ama hızlı ne olur artık bitiriyoruz şimdi.

günün sonunda. Yani onun için e, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. E, yani nasıl açıklasam bunu bilemedim. Bunun cevabı biraz uzun ve vaktimiz dar özür dileyeceğim sizden. Çünkü bu mimaride başka cevaplar verdiğim için birazcık onların arasından aslında bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Annenizi çok sevgiler. Siz ve arkadaki iki hanımefendi ondan sonra bitiriyoruz. Siz, siz, evet, evet. Ha? E, orası ikisi yan yana ya. Buyurun. Hoş bulduk. Kırmamaya çalışıyorum. Hepiniz de acele edelim. Rica ederim. Oyunculuğu bırakmak zorunda kalsaydınız. Yani başka e, hangi mesleğe yönlendiniz? Yani, özellikle meslek var. olsa... Eğitimci olurdum. yani bildik, öğrenmeye devam ederdim. Oyunculuk yapamasam bile öğrenmeye devam ederdim ve onları paylaşmaya devam ederdim deneyimlerimi. E, bir şekilde bırakmazdım yani. Siz arkadaki iki hanımefendi, evet. Buyurun siz. Merhaba. bir kadın olarak keşkeleri olmadan insan nasıl mı güçlü olur? Hı hı. Hı hı. İkisini birbirine bağlayamadım. Yani keşkemiz olmadığı için mi güçlüyüz? Hmm. Keşkemiz olmadığı için... Yani keşkemizin olmaması bizi şu anlamda güçlü kılıyor olabilir. Ee, e, pişmanlık duymuyoruz çünkü yaptıklarımızdan ya da ha birini üzüyorsak eğer, kendimiz bir hata yapıyorsak, iyi insan olmak adına eğer bir yerde yanılmış ve şaşırmışsak, o zaman tabii ki pişman olalım. Tabii ki. Keşke bunu yapmasaydım diyelim, evet. Yani. Ama e, spesifik yaptığım bir hata sonrasında keşke demeyi sevmiyorum. Çünkü onun bana bir ders olduğunu, bana bir şey öğrettiğine inanıyorum. Dolayısıyla o öğretileri de üst üste koyduğum zaman e, yaptığım hatanın içinde boğulup üzülmüyorum. Üzülüp kendimi yıpratmamaya gayret ediyorum. Hep böyle değildim sonradan. Büyüdükçe, yaşımı aldıkça e, böyle oldum. E, dahasını da e, umarım daha güzel mertebelere de gelirim hayatta büyürken. Ama bunun insanı daha az yıprattığını, daha az yıpratmanın da günün sonunda daha güçlü e, durmak konusunda e, bize enerji verdiğini düşünüyorum açıkçası bir kadın olarak. E, böyle rica ederim. Son olarak sizle bitiriyoruz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hürmüz. Hürmüz. E, çünkü hayır bu soru da biraz önce gelmişti o yüzden böyle bir kısa cevap verdim. Hürümüz. Gerçekten hürümüz yani. Hayatımda böyle deli bir kadın görmedim. Gerçekten çok mutlu ediyor beni yani. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki çağırdınız beni. Yaşadığım güzel söyleşilerden bir tanesi oldu. Ee, sorularınız da çok keyifliydi var Teşekkür ederim. Evet, şimdi plaketini vermek üzere Basın ve halk İlişkiler Müdürümüz İsmet Yücefer'i alıyoruz. İsmet Hanım, Basın ve halk İlişkiler Müdürümüz. Tamam. Çok teşekkür ederim zarafetiniz Ay, bu bir dakika, İpek, İpek şey, İpek. Hay Laptaş, tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.